ассалому алайкум подписчикои колхозоботе бародарони азиз имрӯз бо навори мо тахта шифр пидесятка река пад шифр чизе боша ҳамин строматида боша шумода навор мекунем манзили мо пушти гулдаста бозори калхозобод и пара таксиҳои гулистону тошурбод меяам дар ин стоянка дур омадем рӯ паро шудаем магазини акаи маҳмадӣ салому алайкум ака сози тинҷе мардам ақа саломатико паҳонак худо башка шумо назе тинҷе акаш нахнаҳои тахто шумо ба магазини мо ака саломат боше айноми калхозо бошед бошед бошед амаса хизмани саломат боше нахнаҳо чӣ хеш ака нахнаҳо нархнаҳои хуҷанда аймо ака любой тахта шифра ҳама чизомон ай любой магазинҳо ям территория ба магазинҳои хуҷан қати нархнаҳо ҳашти яхелаяхелая ай дига магазино фарқ мекунад ка нарх нарх навои мо пашти ба нарх навои ленинобод яхела яка ижа аксия калони калон дар ҳами магазини мо ҳами районда якмаи магазини мо ҷои ҳами аввала мегирифтагисудаги як магазини мо масадозе ай ҳами гуфтор ҳами нарх наво аммо одамои камтар мефаҳмидаги хишон уже дарк мекунанд ҳамин чиза хишон мефаҳманд уже результат чиаавора масадки чанд тавайё асай мебинад хай бо тучон чӣ мекунад хулоса мебора агар не ҳама чизо аст ака ин профил буда турба буда ин пара ин ака 10 дар дуним чорни паталог меган обычно ё нархошон 55 сомон буд ози нархошон 43 сомон шида яъни 10 дардавуним заводской 6 метра тариш 10 дардавуним 6 метра ина 10 дардавуним 6 метра хичон миян выбор кадам мераванам хела ина кадам мегран 43 сомон 43 сомон агар айноми колхозобот бигам зана бо ягон чмеша бо тв бигам ака 42 41 ам метем бо 6 метра арзон кадам метем ясам бо арзон метем иншалла гам нест ана 12 дардавуним 6 метра 12 дардавуним и 6 метраш нархошон 68 65 буд бозе аксияда 54 сомон шидаги 12 дар 26 метра 54 сомон ёра бор аз мерои 5 метра 4 метра ҳама 61 хулас 6 метраш 54 сомон бародарон азиз шумо дар як мита реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дар тӯрезаҳои пластикӣ оҳани туркӣ чӯвӣ ҳама чизо аст ҳозир шумо якта якта нишон дода метаҳем дарои оҳани ҳастанд ай 500 сомо то 5000 сомоно ҳастай ба хёр мега дарои хайтек ҳастай дарои беларуски чизи намуд дар кор боша дарои дупа дарои дупа ҳастай ина ҳастай хайтек ҳастай акаҷон аҳа бо дарои на евро ҳастай тоза хели тахтай ҳамаш тахтай аҳа дарои евро ҳастай дарои евро бо ин пара дарои пластики ҳастай любой размеро ҳастай тайёр мекунем метем шона акаҷон любой размер аст нархошам арзон када метен арзон када нархи любой ҷо метен магазини акай давлат бозори калхозобод бародарон дар рӯи экран рақамо ҳаст бемалол муроҷиат кида мешавад бо нархи дастрас ина барбудагиш 15 дар 30 камеган 26 айғалсиш 26 27 мебирӯя ёш нархошон 93 сум буд ози аксияда 77 сомон шидагхолавой 15 дар дивони пахтаи завода як савол ҳозир ҳамин 76 томон дар видео гуфтесен ҳамин ай пишти видео бачаҳо биёянд ҳамин нахта аниқ меса арзон ати чай ҳо дар гаптон ҷавоб фаҳмо бародарони азиз ҳамин дар видео чизе нарх гуфтеса ҳамин нарх меса мумкинбо ягон сум арзон карда метавад ина бародаро инаи дувоздаҳа ки пачифр чердак намезанад дувоздаҳа ки шаш метра ира лаки полдан баъзеҳо истифода мебарад дувоздаи ғавсиш чора яка чордаёнар хушон яксада ҳашт сим буд ҳози шаш метраш ҳаштода ҳашт сим шид ага бист сомон арзон шидпанчабзана хуб ака ё чанд сим шидан ё пицаткан ака понздаҳ ки сараковка чил чили тоза дар чордаи разпонздаҳ мегӯянд ё нархошон ясад 25 сом бадози аксияда 105 сом ошидагяд 20 сомон бо арзон ши хамиш 15 стандарт 15 мебурояд чорнаҳнин 15 хеле ай хулас як сантиметр ним сантиметр сараковка сараковка харидоро хечон муқоиса мекунам баъзешон мефаҳманд ки ижа конкретни фарқ мекунад хулас як сада чанд сом як сада панҷ сом як сада панҷ сом шаш метра октовиш шаш метра понздаҳи сараковка این های 13 در 50 هست که دیسات که بر 13 یک اون دونه گرم نداره گربیل نداره تخته آها. اکسپورت میگنی را که ای زوات هست؟ ای زوات هست اکسپورت تخته میگنی را ای را 6 مترش 115 سن بود بازی 96 سومون شیده گه پی دیسات که 13 و 6 مترش هست همین اشخلب ҳами айхонаш ҳам се чор ҳазор бигира биёра иншоалла ҳами як ришара тартаягон камудиш буд мешава капек шидагаҳами боре ки бисазор си ҳазор мешидод мумкин ки дар да дувоздаҳ ҳазор пон як ришакришара акин мардам да хеле арзон шидеса нақ шидеса хонаашам бемало ремонт кадаин 50 кай 15 меган обычнаи мардум ами да интерес доранд 50 кай 15 6 метра ака тоза 50 ка ака тоза ҳози пашти ҳиҷонанест ам чорни ма магазину 50 ка меган мефурӯшам чорним дар 14 размери 6 метраш ё нархошон я 145 бид ҳама медонад ира я 145 бид ҳози аксияда я 118 сомон шидаяшаана برادران اگر کسی تا امی عکس معقول شده باشه یک تا پاتیس کلا که فراموش نکنه برادران

бачо аса си сол шит ана инаш 20 та и памиш 20 та и 20 та 20 да чо ира чеда содем рака ира обычно базе клиенто мегиран ай бараш яре каме бран я страпил меша мо обычно ами ира ред каме гра мо ами орем ай бараш яре каме брем ки рекаш адени 15 адени мешен рекаш барои пачфур мешава о иора 6 метраш 190 хози 6 метраш 143 сом шуда. 143 сом. Ишам хеле арзон шуда. Ин қариб 35 40 сом арзон шуда. Арзон шуда. Ана инаи 18 дар 4 нима. 18 ба 4 нима? О, 18 дар 4 нима размериш. А. Ҳай тахта хуш маълум аст. Ира 6 метраш ака 175 бу. 143 сом шидагия 143 сом 18 ба 4 ҳама ин пахта 18 ба 4 ин пахтаи завод ая экспорт мегам сами лучи пахта ая миён чон выбор мекунам кадомаш маъқул шид мегира мерава ирам бешидагиш чанд мешава ка ирам бешидагиш 138 мед 143 130 хай харидор биа худаш уже мефама нарха у мия бо савдо мекуна савдо мекуна хулас бо айни номи калхозоботев гав занен мумкин бо арзон када меда иншоаллоҳ инай реко реко шаш дар чорнима размераш акира мо пачка намефрушем алхе расибной мефрушем дона дона ки о обычно ма сати пачка да друмжаш касаги мемонан и реко алхе расибной ҷидо када харидор мегирад аҳа и 5 ним дар чора размераш ё нархошо 55 56 сомда ҳози 48 сомон шидаги 7 сомон 8 сомон арзон шидаги реко нас нас این های دهک پیدیسات که دهک پیدیسات که شش میشه این لگه ایسوا میشه با؟ این دوتا لگه در ایسوا دام میبرم بعد تایت میکشف در ایسوا دام میبرم ده در چورنی مای غاوسی شکن ده با چورنی؟ یا شش میتره شکن آواد پانسم بود اوزی هفتاد و نه سم شیده گرد بچه خیلی نکی نرگاره این هر نگو که نرخوی ما های مگزینی ما بنارخی خوجان یا خیلی یا خیلی یا این тахтаи ишам тахтаи заводай 12аки 50 мегӯянд 4 метраа як иш 4 метра 12аки 50 ка 4 метра ира бисёртар лаки полда истифода мебаранд чердак да таги шфрда мезананд абишна ё 6 метраш 85 сум буд ҳози 63 сум шидаги 26 сум арзон шидаги 4 метраш чи ҳамин 4 метраш афтесам ки 85 буд ҳози 63 сомон шидаги 63 сомон ана инаи 50 ка 15 ҳай ира вафлик тахта меганака вафлик тахта о и тахта ягон дона гирм надора гарбил надора ҳамаш ҳамхе тахта хушува тахта 4 метра 50 ка яка мале мале нишон метем бо нишон тамошо куне ина бо бё ай ё и 4 метр анака ё тахта ра ай барш нишон ина сап сап вет и чанд сошиди яка ё нархошон 105 сомон буд ҳозир 85 сомон шида агар 20 сомон арзон шида агар 500 кай 4 ним дар 15 4 метра 4 метра 85 сомон о қанч абзана ана инай реко ака инай реко 6 дардавани ман хеле 6 дардавани мака ира бисёртар тай тнка шпрда истифода мебаранд паталог намзанӣ мешавад и бисёртар тай тнка черепицаам хели да истифода мебаранд ягон ягон чорни паталог намепартоянд ё нархошон сию пан сум бидози бистҳафт сомон шидагиа бистҳафт сомон шаш метра шаш метра инай рекаи панбачора яка барои таги шифр и панбачораи шаш метраш ака панҷо сум буд ҳози чил сомон сию нӯҳ сомон додем шумо шарт. Аксияи калон дат Марадона назир. Инаи 5 ним ба 4 река 5 шифр 4 метр друзи шо. Иш 4 метр. О 4 метр. Ё нархошон 35 38 сум бад ози 29 сум шида. 29 сум. Ина 4 метр Марадона назир. Я пачка када мондага 29 сум як донаш. Миёк чон выбор кине брен кадом пачка мақул боша мегирем мере. Бад ина ДВП ака. ДВП алгарит о и двп ака братски якм сорта ира ҳаста як намудуш красноярскиш хеле ранги коғаз ди тара клекадаги бурина иё братски жёстки мешаванда и халта намезана сирха яка братски якм сорта и айкиҷо ака братски а братски а ира нархошон ака намияд вақта 95 сум буд ози акцияда вообще капек шидаги а 58 сими дудеса э бача братски ба братски гавне ина шифромон ака خوب این دیم سورت ها ای کجا که ای؟ یا شیفره دشانبه ها که ایش دیم سورت ها ایش یکم سوری جا کجا هم کجا هم همه نمو شدون این خواب نیشو بکنه یا یا اکن ارخوشون پنج و دسم بود بازی چیل هشت سم شیده گیم چیل هشت سم بود؟ این ها یکم سورتش پنج و پنج سم بود як сом фарқ мекунадякмдуимсоркатхулоса як сумда дигор даки ами чилинасма шаб гирем иншоалло шифрамезгарем шифрои хуҷанд хайроқу мегӯям шифрора ё нархошон 55 сома обична магазиноам қай мефурухтем ака 55 ҳозир 48 сомон шид аги ака хуҷандам 48 сомон ида акават гарантияш чӣ хел ака гарантияш ака ҳамид шикастагиша вазврат мегирам ҳамин бурда заданда агар ягонташ бишкана марсати бигардона биёра фораш пулша метмиш фораш ёжа шифрхати алишкана метм вақте ки мех задан агар бишкана абрад намешкана ё резинка шифр меган ё тамома намешкана мумкин ки нами ҳазор дона мо миёрем як камаз миёрем ята дыташ хасагӣ мёяд ҳамро бо завод рӯӣ мекунем ҷо алишкана метаҳанад хулас кафолат аст بعد اینا شیفرام اینا اینا هم خیلی یکم سورت های اینا شیفری هیسور های یا هیسور ها؟ иш ҳамвози шифри ҳисора мака 48 сомон шидаг як ина якум сорта шака 49 сомон 49 сомон ҳашти ам нар ам 55 сомон ҳамаш ози ам 48 49 хулас душанбе қатта ҳисор ҳар чи хела качество аш хела ка качество аш ҳама шифри назан ягон та шака хулас кадомаш маъқул боша ҳисор бисо ҳисор душанбе боша душанбе интихоб кунам иша иша интихоб кунам оша коме шаб гам шаб ана биён инҷа бо 4 метр 4 метр хеле боша нишон кунам ҷо 4 метр тахта ам аста ё ҳавои аз сайҷа 10 18 чанд ауди гаша сайҷа аста агар ака питчатка тахта бигирам бода ягон река када бутем гӯ ора чӣ мекунам бриданаш бепулаш ҳами тахтара мисол 115 ма 110 мехара ҳами пули тахтара метия фораш 10 булаг мекунам етмаш бепул бридан бепул ин станоком пиларам аст бемола брида метенаш гам нест хуб ина полавой ака тахтаи 4 метра ака ина шлифават кардаги ду тарафака леса кардаги тахтаи завода гирм гарбил умуман надорад чор метра бараш пола палавоиам мешавӣ палавои асосиам пол намезанам полдам балакоша панҷо ғавасиш бисе бисе ба чурдаи разм ё нархоша шастпан сум буд ози аксияда панҷо сум шидагия понздаҳ сум хамидагия қанча бизанаи дувоздаҳа ишамро ам полавоя дувоздаҳа кашинам 12 дар 23 рӯзи 4 метр аи 4 метр ё нархошон 48 сомон буд ози 38 сомон шуда ги ана даҳ мардон шуда ин ай даҳаки димовка шака а ина даҳ дар димовка и 4 метра 4 метра ё нархошон 35 сомон буд ози 28 сомон шуда ги ана ин ай ака чи лакай лагай 4 метра ки бисадкай даҳи 4 метра ака ина ира бисёрка лагада истифода мебарану лаки полда бад инам чердак тайтни кашфирда мезанам бисёрта ё нархошо 65 сомон буд ози 56 сум шид агар 9 сомон нархош шид агар ин қанча буда набародан азиз касе стройка дошта боша биён харидорида фар кунем кӯс кӯс надора гарди надора шахта завода хулас миё мақул мекунам мегира мерава бу бургада мегира мерава бу ҳам ягон таш пул надора ягон моҳара қарш ҳаме темиша ози ҳами айни ҳами мардам ҷондрои шона пул надора баъзе биан қарзам ве темир гира бара вас хона шабу кушона ина 18 50 кай 4 метр яка ина 4 ним гаоси шай хеле 18 фаниш ё нархо шони 125 сум буд ҳози акси яда ака 100 сум шид агар 100 сумон арзон шид 4 метр ака ё 18 50 100 сумон 4 метр аҳа устодустое ки мисол кор кардагиян ки чун ами гапоро буфаҳман мефаҳмад ки конкретни арзон шудагиа ина касе харидорӣ боша биё устод қатӣ биён худо шумо биён выбор кардан мегирам меравам онам мех пех шайба пайба ҷадорем ҳамаш аста упарадам бо турба арматур пурок мебудаи бози уҷа мерем ушаишо уам арзон шудагиака хай мехо ҳафтод ҳоя сад биста ҳамаш даҳсомони ака дувозда сеза буд даҳ кардем яна бур ай пешиш мезгаре ин ай пешиш мезгаре килош даҳсомони а ай ҳафтод аз мена то яксад бистака куҷо ози склад да дорам ози мебарам уҷарам сиёнка мекунин ай шайба бародарон азиз агар шумо да нархҳо маъқул шуда забошад якта подписка лайка фаромӯш накунед комментар адабнаистед бародарон комментар адабнаистед фикротона кучка шидеста нархо рӯз ба рӯз гарина арзон шуда рафтеста ин ам мехоҳак каробка қатиа ҷо мо об тума метем ин ҷо каробкаш қатӣ ҳафтод ҳаштод навад сад як сад бист همه رازمی باش هسته اوجا کلواتی اوجا میته شایبه همه این همون دوش هسته شایبه چه هسته مکلو شکا؟ شایبه چیل سومان بود آزی سی و دو سومان شده اگه هشت سومان ارزون شده اگه شایبه پشتش رزین داره؟ او رزین برای همون مخچر همه مانو شفر همه زنه شفر همه زنه هشت سومان ارزون شده اگه خلاص ای هفتاده تو یک ساده بیستک رازمی را مخچو همه ده سومانه ҳозир ин ки тарафи профил мезгарем ҷуда профил да ана бародарон азиз арматур профил турба уголник ҳама чизҳо ҳаста симо ҳаста аяллар нархуша мезгарем ака нархош чанд сум шид чандака ё хуби хубаш ака ё нархошо сиваҳашт сум буд ози бистунӯҳ сум шид аг бистунӯҳ сум шаш метра шаш метр а панҷа ҳаштоду панҷ мебура шаш меган акара чордаҳай раз мера чордаҳ ина шонздаҳай ака чилсе сум буд ози ака сию шаш сум шид аг шонздаҳак ака шонздаҳ ина сию шаш сои танаш да печа дора бо он харидор биа печа чамебина ба мегира ака ҷам нест инаишаатуриоз нишон меа ина арматури дувоздаҳак ша сисе сомон бидози бистчор сомон шид агарнархашинаи даҳакаш даҳакаш бистҳафт сомон бидози бистду сум шид ага бистмиам айноми канали ту биа метинҳаштакаш чордаҳ сомон нархи рекаи паталош нишид агабиёям бо арзон мекунем инаи ғавси ғавси ғавси ғавси и ҳаждаҳай размераш нархаш чилҳашт сомон бадози сиҳашт сум шидаги сиҳашт сомон иш ҳаждаҳ инаи уголник уголник профер ака мерош биё ҷа биё брата биё ака бо ту пирикол даи оҳан бо ту пирикори биёрадҳарфоши шасте чаш метра иш дуда иш чанд сумакаира Donač na vacu. Donač metra. DBD, ja? Seat. Seba Seat. Seba. E profil çeka? 106 metre. 106 metre. Çambaçanda yo? çor. Turbo ya, avtodu şaşar. Metraj 55 mı dozi 45 53 şeyler ya. Ara kaçaram dole naka? 55 35. Ona 55 35. 6 metre. 6 mı? Razmeri şandaka ka? ka? 34. 34.

аммо калонаш инам херо аз мери калонаш 120 кай 150 кай 150 ина ё 120 сомон бидан ози 150 сум шидаги чанд метраш ам 4 метраш 4 метраш а о ана 120 кеш миёя 120 кеш 75 сум буд ози 65 сум мешавад ай калон گرم نیست گرم نیست خیلی نسی که باشه کمش که با بیویا خلاص نامی کانال خدا آه برادران عزیز چیزی در کار باشه ارماتور پروفیل اوگونیک سیم تخته پچی فرم میخ پیخ چیزی در کار باشه همین پشت گلدسته بیوین اکای محمدی بگین اکا ایشالا صورت در روی اکرام ایمانه рақамоша мемонед ҳатман муроҷиат кунед чизе даркор бошад дар хизмат шумо ака айноми калхозоботаи гап занем бо як сидусм иншоалло бо гуфтаги нархаш арзон када мета бо гаптонда ҷавоб метенам хел акагам нест ака саломат боше барори кор ака маҳмад бародарон азиз подписка лака фуромӯш накунед аксияи калона нархо беҳад арзон шида сурикара сар кунед